Ассаламу алейкум. Добрый вечер всем, кто смотрит нас. Мы находимся в самом красивом городе России, Санкт-Петербург. И только что завершили наш фоллап. Те, кто присутствовали на этом тренинге, они получили ценные информации. И хотел напомнить, напомнить вам, ни один чемпион не стал чемпионом без своего тренера. И воспользуясь этим моментом, хотел поблагодарить наших наставников, топ-лидер компании ЛНС Байсал Джакшибеков, инвестор и гениальный путеводитель нашей команды Dream Team Анарбек Перемкулов и мистер Софик. Благодарим вас за все, что вы делаете для нашего развития. И у нашей команды есть пару слов к вам. Ребята, какая самая перспективная компания на данный момент?